უკვე კარგახანია ეპიდემია დაიწყო. არა და მისი მონაცემების სახქმა ჯერაც გვიჭირს. დაფიქრდეთ, რას გვიჩვენებს ეს მონაცემები და რას ვერა. ამისთვის სულ თავიდან დავიწყოთ. გასული წლის 17 ნოემბერს ჩინეთში 55 წლის ავადმყოფს ინფექციის პირველი შემთხვევა დაუდგინდა. 15 დეკემბრისთვის უკვე 27 შემთხვევაა. 20 დეკემბრისთვის 60. 18 ვირუსსა და 4 ბაქტერიაზე შემოწმება უარყოფითია. რომ საქმე ახალ დაავადებასთან გვაქვს, რომელსაც COVID-19 ეწოდა, ხოლო მას კორონავირუსი SARS-CoV-2 იწვევს. 21 იანვრიდან ჯანმრთელობის დაცვის მსოფლიო ორგანიზაცია ყოველდღურად აქვეყნებს მონაცემებს თითოეულ ქვეყანაში რეგისტრირებული ავადმყოფობის და გადაცვლთა შესახებ. ყურადღება დაფიქსირებული შემთხვევების რიცხვი არც დაავადებათა საერთო რაოდენობა არა და არც ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა ის მხოლოდ ის დადასტურებული შემთხვევებია რომლებიც ოფიციალურად გადაეგზავნა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას შესაბამისად ეს ციფრი დამოკიდებულია თითოეულ ქვეყანაში ინფექციების დიაგნოსტიკის შესაძლებლობებზე თანაც ქვეყნები თვითონ წყვეტენ ვინ შეამოწმონ კლიენად მოსახლეობა ის ადამიანები რომლებსაც სიმპტომები აქვთ სამედიცინო პერსონალი თუ მხოლოდ ჰოსპიტალიზებული პაციენტები თანაც კორონავირუსი ხშირად სუსტი სიმპტომებით ვითარდება ზოგჯერ კი საერთოდ უსიმპტომოდაც ჩაივლის ეს ყველაფერი ნიშნავს რომ ინფიცირებულთა რაოდენობა გამოქვეყნებულ მონაცემებს ბევრად აღემატება SARS-CoV-2-ის მატარებელთა ნამდვილი რიცხვი სინამდვილეში ჩვენთვის უცნობია thank you არსებული მონაცემების რუკაზე დატანით, ვირუსის გავრცელების არეალს უკეთ ხედავთ. გარდაცვლილთა რიცხვი ინფიცირებულთა რაოდენობაზე ბევრად უფრო საიმედოა ცნობილი. ერთი შეხედვით უცნაურია, რომ რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობასა და გარდაცვლილთა რაოდენობას შორის შეფარდება სხვადასხვა ქვეყანაში განსხვავებულია. მაგალითად, 27 მარტისთვის ეს შეფარდება ძალიან განსხვავებული იყო გერმანიას, საფრანგეთს, იტალიას და ესპანეთს შორის. იბადება კითხვა. ხომ არ ნიშნავს ეს, რომ კორონავირუსი ზოგ ქვეყანაში უფრო ნაკლებად euh, სახიფათოა? არა. განსხვავება სამ პარამეტრზე ბრუნდება. ქვეყნების შემთხვევების რიცხვი სხვადასხვანაირად ითვლიან. ჯანდაცვის სისტემების მსატყოფის ღონე განსხვავებულია და რაც თავარია, გააჩნია, როდის დაიწყო ეპიდემია მოცემულ ქვეყანაში. გადასვლების რიცხვის ზრდა თუმ რამდენიმე კვირით ჩამორჩება რეგისტრირებული შემთხვევების ზრდას. ჩავურმავთ ჩვენს ხელს აღწებულ მონაცემებს. შემთხვევების საერთო რიცხვი კი არ დავაკვირდეთ, არამედ დღეების მიხედვით აღრიცხულ ინფიცირებულებისა და გადასვლების რიცხვს თითოეულ ქვეყანაში. დავინახავთ, რომ ქვეყანაში ჯერ აღრიცხულ ამ ტყობთან რიცხვი იცდება, შემდეგ კი გარდასვლების რაოდენობა. შესაბამისად, არანაირი აზრი არ აქვს ორი ქვეყნის მონაცემები, ერთსა და იმავე დღეს შევადაროთ ერთმანეთს. თუ კი ვიცით, რომ ინფიცირება ამ ქვეყნებში სხვადასხვა დროს დაიწყო. იმავე მიზეზითა, რომ 27 მარტს გარდაცვლილთა რიცხვი უკეთრად გაიზარდა იტალიაში, მაშინ, როცა რეგისტრირებული შემთხვევების რაოდენობა დასტაბილებისკენ მიდიოდა. იგივე გრაფიკები კიდევ ერთ რამეს გვასწავლის. თუ კი ჩინეთის მოცემულ სტატისტიკას ვრცელად უნდა მოვაკლოთ, მაინც ხარდია მოძრაობის შეზღუდვისა და каранტინის ზომებმა, რომლებიც იქ 22 იანვარს შემოიღეს, შედეგები რამდენიმე კვირის შემდეგ მოიტანა. მარტის ბოლოსთვის ჩინეთში ეპიდემიის გავრცელების მოთხოვნა მოხერხდა. ჩინეთის კვალდაკვალ მრავალმა ქვეყანამ ყველა კონტინენტზე მიიღო საკუთარი მოსახლეობის შეზღუდვის გადაწყვეტილება. 2020 წლის აპრილის დადასტურებისთვის 3 მილიარდზე მეტი ადამიანი ასრულიად გამოკეტილი იყო სახლში, ანდა მათი გადაადგილება შეიძლება მნიშვნელოვნად იყოს შეზღუდული. მიღებული ზომები დაავადებულთა რაოდენობაზე მხოლოდ რამდენიმე კვირის შემდეგ აისახება. პანდემიის საშეგროვებული მონაცემების ანალიზი მას მერეც უნდა გაგრძელდეს, როცა კორონავირუს უკვე დავამარცხებთ. თუმცა არსებული მონაცემების გვიჩვენებს, რომ არასრული 4 თვის განმავლობაში COVID-მა სოფლიო შეცვლა უკვე მოახერხა.